नमस्कार दोस्तों घमासान डॉट कॉम पर आपका स्वागत है इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच से पहले हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सबसे बड़े दीवानों में से एक ओम प्रकाश मुंडला जी जो दुनिया भर में क्रिकेट तो कवर करते ही हैं और भी सारे स्पोर्ट्स को कवर करते हैं आइए उनसे बात करते हैं कि इस मैच को लेके वो क्या सोचते हैं सर आपका स्वागत है घमासान डॉट कॉम पर सबसे पहले हमें बताइए कि इंडिया के चांसेस वर्ल्ड कप में कैसे देखिए इंडिया के chances ninety percent top four में तो आना ही आना है क्योंकि इंडिया की टीम आज के दिन बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग में दूसरे बहुत टीमों से बहुत आगे हैं आज अगर देखें तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये टॉप तीन में आते हैं और चौथे के अंदर में भी बहुत लोग चल रहे हैं साउथ अफ्रीका भी है पाकिस्तान भी है वेस्ट इंडीज़ भी है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि कोई कुछ भी कर सकती है क्योंकि उन लोगों के ब्लड में क्रिकेट है और cricket is our religion but in West Indies it is in their blood तो सर अपनी जर्नी के बारे में बताइए आप कब से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं और ऐसे तो देखेंगे स्पोर्ट्स से तो मेरा लगाव मेरे कॉलेज जमाने से है ध्यानचंद जी के साथ मुझे गर्व है कि एक महीना रहने का हुआ 1969 ध्यानचंद जी के साथ में एक